欢迎大家收看《乔林日志》。一二三，大家好，欢迎收看今天《乔林日志》。咦，三天两夜，我男朋友好漂亮。 <laughs> 好再来一次轮图。 <laughs> 也看看我 mini bar 有什么不一样。哦，咖啡，哎，咖啡好像跟上次不一样。 呃，mini bar 点心，没有插电就在用那个那个咖啡吗？那这次我帮你服务就好了，这样就不用浪费胶囊。 <laughs> 哎，这次冰箱不一样，是透明的。哇，好赞的冰箱。饮料一样，饮料应该都一样吧？ <laughs> 我们上次冰箱不一样哎。啊啊，夹 <laughs> 到。嗯，哎，有浴袍，有浴袍，太胖了。 浴袍，镜子。哎，我们上次有用这个镜子吗？这是我们的厕所，嗯，我们的厕所，呀哈哈，嗯，厕所。 这不是免治的，我们上次是免治的吗？嗯，卫生纸。嗯哼。嗯，稍微一些。 condition h 嘿嘿，我们外带顶泰丰，这个是虾饺，对不对？然后这个是猪排炒饭，炒饭在下面，好吃哎！炒饭在下面，然后有蛋炒饭，然后这个是呃小笼包猪肉的，然后这是酸辣汤，耶！终于，终于，僵尸一个人僵一个僵尸，终于喝到了。 这是酱油包，耶！然后我们吃鼎泰丰，配美景，耶！新加坡美景，哈哈哈！天空数字在这边哦，好赞！开动，一大大干妈。 好漂亮啊！它有变，之前不是这个吗？嗨，晚上好，good，report on the phone，OK，uh your manager say have a free。 drinks. Uh. Five drink and five dishes for us, is it? I think drinks. Drinks, so two, two each? Uh, one each. Oh, yeah, one each. 香槟，干杯！Cheers！啊，oui, ah tu, tu, tu peux des, des... 啊，这很难切。

干贝，好大的沙子哦。 我见你啊，我见你，比较多。我觉得你们蛋糕装饰比较漂亮。为什么我们提拉米苏没有冰淇淋？明明就价钱一样。哦，我们这不用钱。啊对，所以可能装饰没钱。可以吃吗？好，你，汤吃下去。下去，还是我录你？不要不要不要，我接录蛋糕。 横切面，我没有看到横切面。横切面提拉米苏，哟，yummy yummy，给大家吃啦！提拉咖啡豆裹的巧克力，提拉米苏，提拉米苏，巧克力，苦的巧克力，嗯。 分享哦，还有记得开启小铃铛，我有影片上传会，第一时间通知你哦。